Nachdem Sie sich auf der Form R-Webseite angemeldet haben, sehen Sie diese Seite. Auf der Seite können Sie im Kopfbereich zwischen den verschiedenen Bestandteilen navigieren, die Ihnen teilweise in den folgenden Videos näher erläutert werden. Surveys sind Umfragemodule, die Ihre Fragen, Antworten, teilweise auch Auswertungen enthalten. Hier legen Sie als erstes ein neues Survey an und dann sehen Sie im folgenden Video, was man da machen kann. Eine Survey ist gewöhnlich eine Excel-Datei oder eine Google-Variante von Excel. Und Sie können verschiedene äh, Surveys über einen RAN miteinander verbinden. In dem RAN können Sie die Reihenfolge Ihrer Surveys festlegen und zusätzlich noch Filterbedingungen oder E-Mail-Benachrichtigungen einbauen. Unter der E-Mail-Adresse finden Sie Ihre persönlichen Einstellungen und können noch Ihr Passwort ändern. Und unter dem Punkt Hilfe oder Help gelangen Sie zur Hilfeseite dieser Webseite und können im unteren Bereich noch die Google-Gruppe vom R öffnen, wo Sie dann zum Beispiel nach bestimmten Suchbegriffen filtern können. Oder Sie gehen auf die Ressource GitHub. Auch dort finden Sie einige Beispiele unter dem Punkt Wiki, wie man etwas erstellen kann, zum Beispiel ein Feedback.